Knox. Hier ist Kendra Brinkop. Einzige Dame noch, hier drinnen steckt. Na, guck an, hier die Ladies. Die Ladies. Kendra Brinkop mit dem Warendorfer Landbeschäler Cordinox vom Cornado 1 und Pulidor als erste hier im dritten Steck über 2 Meter 0. Clear round and qualified for the next round.